Магнолія ТВ представляє телевізійна патрульна служба зустрічна смуга. Добрий день, шановні телеглядачі нашої зустрічної смуги. Ми вас вітаємо в телевізійному ефірі. І, власне, е, зараз, ребятушки, ми е, повелися ефіром, що вона була на уроці реагування. Е, сьогодні просто раніше приїхали і, власне, пробували керувати переговором. Звісно, чесно кажучи, трішки страшновато, але нічого страшного, тому що ми віримо, що все буде гарно. І е, власне також гарне Ганна сьогодні придрабали. Ну чого, чесно кажучи, сподобалось. Е, ще будемо працювати над схемою драгоня, і потім вже будемо, власне, ем, е, потім вже будемо Давати далі під лише ми поки що готуємося і власне багато роботи е, власне з, на, з нашого навчання і створів, звісно. Е, ще проблемка з Мустафаєм продовжується. Е, просто якщо можна було так спокійно зайти, там, як пан зайти, і власне, щоб було все гарно, звісно, у нас трішечки все е, трішечки не скажу, не вийшло. Але будемо сподіватися, що все буде гарно і власне будемо е, тренуватися і все вийде. Будемо сьогодні, ребятушки, збирати матеріал. Е, ще сьогодні дві пари, крім цього всього, крім дорогування, там сьогодні дорогування. І власне ми зараз йдемо знову на відпрацьовувати. Зустрінемося в ефірі, як будемо вільні нам вже треба бігти, тому е, можливо десь в ефірі зустрінемося для вас. До зустрічі. Добрий день, шановні наші телевідачі стрічної смуги. Ми вас вітаємо. Наша знімальна група якраз завітала до нашого коледжу менеджменту академії мистецтв, які ми навчилися, наш день починається патрулювання з того, що ми піднімаємось, ганяємо по сходах, шукаючи е, вчителів і власний клас, який ми будемо займатися. Е, сьогодні була дуже гарна практична робота з хором живу. Це, звісно, теж трішки збентежило, але нічого страшного, все буде гарно. Ще є хвилинки, е, п'ятушки вже йдемо на навчання. Е, зустрінемося, як будемо готові вийти в ефір і з вами поспілкуватися. Нормально? Ребятки, чекаємо до класу, вже час може займатися, але наші студенти ще немає. Тільки на нашому екрані зараз тут е, студенти-страдники щойно були і одноразово зникли. Дивились е, такий гарний монтажик ми зробили. Зараз я також ще зроблю. Широго коридору чекаємо уроків. І власне сьогодні невеличкий гарний плановий репортаж зустрічної змоги буде вас ознайомлення в ефірі. Сьогодні вже будемо на Якимчук співати та реагувати е, на власне все власне, як ми тільки це зробили. Також дуже гарний матеріал ми сьогодні також переписали для нашого фільму, який буде стартувати після 24 числа е, після закінчення зйомок училища. Е, ми сьогодні згадували те, що не приносять провокації, знімаємо і таке інше. Але не про це далеко не так, тому що ми хотів заробити фільм. Якщо значить дорозі через течні смуги ми висвітаємо в телевізійній мірі, нарешті ми закінчили свої сьогодні пари записували. Е, невеличка еластична смуга буде сьогодні в ефірі. Ми змонтуємо і пустимо телебачення е, для того, щоб е, розповісти про останні події у нас. Е, власне, зараз повноповна йде підготовка до держаспиту. Багато пісень, багато е, зараз проблеми з Мустафами також е, ще вирішуються. І власне ми вже відправляємося до офісу Магнолії ТВ, може познімаємо ще на вулиці, де якийсь матеріал, і власне вже зустрінемося в телевізійному ефірі сьогодні після 20-ї. До зустрічі з вами був Джуніор Філі та Іван Соловйов та побачення в ефірі. 068 358 05 99. Телевізійна патрульна служба. Зустрічна змова.